Para el Partido Popular, las personas con discapacidad son una foto para traure vots. Se fan fotos, no? Ahí tenía el señor Cotino pensé la foto. Després venen y i a esas personas les condenen a una pichor cualidad de vida. Les condenen a pagarse es medicaments. Prueba de que lo estamos haciendo bien son los años que nos votan mayoritariamente. y si no, mírense ustedes a ver cuántos votos, votos tienen en proporción a los que tenemos nosotros. Ya sabem que és que els votants del Partit Popular abans dicen de menjar que dicen de pagar la hipoteca los bancs. Això diu la senyora Cospedal, no? Supose que eso és el que voldrán, que les persones amb discapacitat dicen de menjar per a poder pagar els medicaments. Això és el que volen. Vamos a votar en contra de la proposició de llei que ha el su grup. Presa en consideració de la proposició de llei de derogació de l'article 160 de la llei de mesures fiscals de gestió administrativa financera presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Unida. Els que tenen comptes en Suïssa, els amics d'Urdangarín, ells són els mateixos que el dia 17 de desembre de 2012, en la llei d'acompanyament dels pressupostos, sense un debat específic, de tapadillo, sense donar la cara, van llevar la gratuïtat dels medicaments per a les persones amb discapacitat, el finançament gratuït per als productes inclosos en la prestació farmacèutica, el catàleg ortoprotèsic i les ajudes tècniques als malalts menors de 18 anys amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, y machos de 18 años un grado de minusvalidesa igual o superior al 65%. Nada de lo que ha dicho la persona que me ha precedido en el uso de la palabra es totalmente cierto. Hizo ya una pregunta en el Pleno al presidente de la Generalitat en cuya respuesta dio los motivos del por qué se había tomado esta decisión que venía dada por una normativa básica del Estado. No és veritat, no els obliga el Real, el Reial Decret. La normativa específica d'ací era l'Estatut de Discapacitat que dia que tenien els medicaments, les ajudes tècniques i les ortopròtesis gratuïtes. Issa era la legislació específica ací. i vostès el que fan és canviar la legislació específica. Si encara som humans, si encara tenim aquesta dignitat, jo els demane que voten en consciència, que aquesta nit puguen xitar-se tranquils al llit, que puguen mirar-se a l'espill i que voten per a que les persones amb discapacitat no tinguin per què pagar-se aquests medicaments. Vamos a passar a la votació. 41 votos sí, 47 votos no.